दोस्तों जो आज का अपना लेसन है वो है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के बारे में जानने का जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सी लैंग्वेज का देखिए दोस्तों इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस वो इंस्ट्रक्शन होती है जिससे हम आउटपुट स्क्रीन के जो भी टाइप जो भी आउटपुट चाहते हैं हम उसको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करके हम वो आउटपुट लेना चाहते हैं ये दो तरीके से दो वे आउट है इसके लेने के लिए एक तो हम आ, जो भी हम प्रिंट करें एज इट इज वो आउटपुट स्क्रीन पे आ जाए और दूसरा जो हम आउटपुट स्क्रीन पे इनपुट दें कंप्यूटर हमसे डिमांड करे कि आप इनपुट दो जो भी हम इनपुट दें आउटपुट स्क्रीन के ऊपर वो as it is output screen क्या आ आइए दोस्तों इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं सो दैट कि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए ये बहुत ही आसान है बट थोड़ा सा इसको ध्यान से देखने की जरूरत है बिकॉज ये बेसिक है आउटपुट स्क्रीन इसी पे सारा सी जो है वर्क करेगी तो मोस्ट तकरीबन हर प्रोग्राम में आउटपुट और इंस्ट्रक्शंस जो है यूज होने वाली है तो बहुत ज़रूरी है इस पर थोड़ा सा ध्यान फोकस करने की दोस्तों मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इसको देखिए मैंने प्रेजेंट किया है तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे आउटपुट इंस्ट्रक्शन में सपोज आउटपुट जो होता है स्क्रीन पे मिलता है आउटपुट स्क्रीन पे ठीक है दोस्तों हमने आउटपुट लेने हमने आउटपुट लेने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज करना होता है प्रिंट मीन्स प्रिंट फॉर्मेटेड ठीक है दोस्तों प्रिंट फॉर्मेटेड प्रिंट आपको पता है फॉर्मेटेड वो इसकी फुल फॉर्म है जैसे प्रिंट फॉर्मेटेड जो भी इसके अंदर लिखा है फॉर्मेटेड है एज इट उसको प्रिंट कर दो तो हाँ दोस्तों हमने प्रोग्राम किया था सबसे पहले जो आपको याद होगा हम वेलकम टू सी को प्रिंट करवा रहे थे तो अभी हम ये देखेंगे कि ये कैसे प्रिंट हो रहा है तो दोस्तों इस सारे फंक्शन में ये क्या कर रहा है हम कुछ भी प्रिंट में लिखेंगे जो कॉलन के बीच में होगा वो एज इट इज को प्रिंट करेगा आई दोस्तों हम इसका अभी एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं जो हमने किया था पहले भी हम अपना बॉल एंड सी खोलते हैं तो दोस्तों उसमें हम जाके अपना वही प्रोग्राम खोलेंगे वेलकम टू सी देखिए दोस्तों ये वाला जो हमने बनाया था तो फॉर द टाइमिंग मैं इसको रख देता हूँ तो दोस्तों ये क्या है जो प्रिंट कर रहा है अगर आप देखें तो इसमें क्या प्रिंट हो रहा है इसमें वेलकम टू सी प्रिंट हो रहा है दोस्तों इसका क्या फॉर्मेट है प्रिंट के अंदर जो भी चीज कोलन के अंदर आएगी वो इसको एज इट इज प्रिंट करा देगा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर देखिए दोस्तों ये देखिए दोस्तों ठीक है दोस्तों तो ये तो आपको क्लियर हो गए अब एक और एक और दोस्तों वे आउट है जिसके थ्रू हम प्रिंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं एक और एक और फॉर्म होती है जो प्रिंट के लिए होती है तो उसको भी हम देख लेते हैं दोस्तों उसकी फॉर्मेशन ये है प्रिंट देन फॉर्मेट स्पेसिफायर दोस्तों मैंने अभी तक फॉर्मेट स्पेसिफायर में के बारे में आपको बताया नहीं है तो दूसरा इसके बाद आता है variable colon format specifier colon close comma variable variable के बारे में दोस्तों आपको काफी पता लग गया होगा अभी इस प्रैक्टिकल के बाद में आपको और भी नॉलेज हो जाएगी फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं बताया अभी इस इंस्ट्रक्शन पे क्या होगा कि जो सी कंपाइलर है वो वेरिएबल की वैल्यू को फॉर्मेट स्पेसिफायर में डाल देगा ठीक है दोस्तों और देन उसे प्रिंट कर देगा कैसे देखिए दोस्तों ये इसका प्रैक्टिकल है इंट मैंने एक इंटीजर लिया जिसमें मैंने एक वेरिएबल रखा है उसकी वैल्यू मैंने सात पुट की है ठीक है दोस्तों अब आपको ये क्लियर हो गया कि सेवन जो है वो एक ए में स्टोर है जिसकी वैल्यू इंटीजर है ठीक है दोस्तों अब जो प्रिंट फंक्शन क्या करेगा ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है दोस्तों परसेंटेज ये इंटीजर के लिए होता है करेक्टर के लिए सी होता है परसेंटेज सी तो परसेंटेज डी शो करता है कि कंप्यूटर को कि हमने इंटीजर वैल्यू ही पुट करवानी है तो देखिए दोस्तों ये क्या करेगा जो ए है एक इंटीजर है ए की वैल्यू है सेवन तो सेवन की वैल्यू आएगी परसेंटेज डी में तो एज इट इज को प्रिंट कर देगा ठीक है दोस्तों आइए दोस्तों करके देखते हैं इसको बोल एंड सी खोलिए दोस्तों तो इसमें हम ये वाला सारा बंद कर देंगे तो इसमें हम अभी क्या लिखेंगे मेन तो दोस्तों मैं इसमें वैल्यू देने जा रहा हूं int A equal to seven ठीक है दोस्तों अब लिखूंगा प्रिंट एफ प्रिंट एफ लिखूंगा परसेंटेज डी मैंने आपको बताया था ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है कॉलन के अंदर कोमा देन वेरिएबल वेरिएबल क्या है हमारा ए तो इसको क्लोज करके मैं लिखूंगा गेट सी एच इसको कॉलन क्लोज ठीक है दोस्तों अब इसको रन करके कर सबसे पहले मैं इसको कंपाइल करता हूँ दोस्तों तो दोस्तों देखिए कोई एरर नहीं ठीक है दोस्तों तो हम इसको एक और फाइल के नाम पे सेव करते हैं सेव एस इसको हम टू डॉट सीपीपी कर देते हैं तो अब इसको हम रन करके देखेंगे ये देखिए दोस्तों यही वैल्यू थी जो ए की वैल्यू थी अब दोस्तों इसने एज इट इज देखिए आपने प्रिंट करवा दी अब इसको थोड़ा सा हम चेंजेस करते हैं क्लियर करते हैं सो दैट की the value of A equal to percentage D अब अगर इसको रन करेंगे तो क्या होता है ये देखिए दोस्तों अब हम दोस्तों ये चाहते हैं कि इसमें दो वैल्यू भी आ जाए तीन भी आ सकते हैं सपोज अब हम दो वैल्यू एंटर करा करते हैं सपोज बी की वैल्यू आठ ठीक है दोस्तों तो यहां पे हम करेंगे यहां पे and value of b is equal to again percentage दोस्तों अब यहाँ पे क्या होगा इसकी वैल्यू आएगी बी ठीक है दोस्तों तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं देखिए दोस्तों ये देखिए the value of A is this and the value of percentage N कर देते हैं और इसको इसके क्लोज कर देते हैं ठीक है दोस्तों ये देखिए दोस्तों तो दोस्तों ये होता है काम प्रिंटर फंक्शन का जो कि आउटपुट स्क्रीन पे हमने देखा कि हमें वही चा, जो चाहिए था वही एज इट इज मिल रहा है A equal to seven B equal to eight ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे एक स्पेस रहा है अब देखिए ये देखिए दोस्तों ठीक है दोस्तों तो ये हमने वही हमें मिला जो हमें आउटपुट स्क्रीन पे चाहिए था ये दूसरा उसका वे आउट था प्रिंटर फंक्शन को यूज करने का दूसरा तरीका था तो मैंने आपको दोनों ही सिखा दिया दोस्तों अब हम दोस्तों सीखेंगे कि out output input output instruction में इनपुट इंस्ट्रक्शन अभी हमने ये देख लिया कि आउटपुट इंस्ट्रक्शन क्या होता है ठीक है दोस्तों इनपुट क्या होता है कि आप कंप्यूटर में कोई वैल्यू इनपुट करना चाहते हो ठीक है दोस्तों इनपुट में कंप्यूटर हमसे डिमांड करता है कि आप कंप्यूटर को एक वैल्यू इनपुट दें और जो हम वैल्यू इनपुट देंगे दोस्तों वो उसको प्रोसेस करके आउटपुट में दिखाएगा और जो हम वैल्यू दे रहे हैं वो भी हम आउटपुट स्क्रीन पे ही देंगे दोस्तों ठीक है दोस्तों तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों देखिए आप स्कैनफ प्रिंट की जगह दोस्तों हम स्कैनफ यूज करेंगे ठीक है दोस्तों और उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर कॉलन के अंदर देन दोस्तों वेरिएबल वेरिएबल से पहले दोस्तों हमने देखा एंड ऑपरेटर यूज किया हुआ है दोस्तों ये इनपुट इंस्ट्रक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए हमने वेरिएबल से पहले एंड ऑपरेटर लगाया ये बहुत जरूरी है अब इसमें देखिए आपको मैंने बताया था आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में भी इतना नहीं देखना मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा बस आपको इतना देखना है कि अगर हम इंटीजर यूज करने जा रहे हैं तो परसेंटेज डी हमें चाहिए अगर हम करेक्टर यूज करें तो परसेंटेज सी चाहिए तो दोस्तों <clears throat> जो स्कैनफ है अब इसके अंदर column percentage D for integer अब सपोज जो ए है उसकी जो वैल्यू होगी वो एज इट इज इसमें आ जाएगी परसेंटेज डी में जैसा कि पीछे भी मैंने आपको बताया था अब इसमें होगा क्या कि जो आउटपुट अब देखिए यहाँ पे प्रोग्राम है देखो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो एक प्रोग्राम है जिसमें इंटीजर ए है अभी तक मैंने इंटीजर ए की वैल्यू देखी है यहाँ पे पुट नहीं की तो उसके बाद हमने लिखा है कि scanf percentage D and A ठीक है दोस्तों फिर गेट सी एच अब देखिए जो दोस्तों इसमें देखने वाली चीज है कि मैंने अभी तक इसमें कोई ए की वैल्यू नहीं इनपुट की क्यों क्योंकि ए की वैल्यू जो भी होगी ये सारी की सारी ये आउटपुट स्क्रीन पे ही मांगेगा हमसे डिमांड करेगा आइए दोस्तों दोस्तों इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं अब बोल एंड सी खोल लें बोल एंड सी खोलने के बाद हम एक प्रोग्राम इसको हम दोस्तों रब कर देते हैं ठीक है दोस्तों तो अभी हम भी हम दोस्तों यहाँ पे आके लिखेंगे मेन अपना प्रोग्राम बनाएंगे अब दोस्तों हमें चाहिए कि हम जो भी वैल्यू लें वो हम आउटपुट स्क्रीन पे लें इंच ए ठीक है दोस्तों स्कैनर स्कैनर परसेंटेज डी ठीक है दोस्तों कोमा एन ठीक है दोस्तों दोस्तों इसको कंपाइल करते हैं एंड एन एफ सॉरी अब दोस्तों दोबारा से कंपाइल करते हैं इसको कंपाइल के देखिए कोई एरर नहीं है अभी इसको रन करके देखेंगे तो देखिए दोस्तों इसमें अभी तक इसने कोई वैल्यू नहीं पुट की तो दोस्तों अभी तक इसमें कोई वैल्यू शो नहीं करा रहा आपने देख रहे मैं इसमें बार बार एंटर यूज कर रहा हूँ लेकिन दोस्तों वैल्यू क्यों नहीं पुट करा रहा क्योंकि अभी तक हमने इसमें कोई वैल्यू इनपुट नहीं दी कंप्यूटर हमसे एक वैल्यू की डिमांड कर रहा है तो सपोज मैं एक ही कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ suppose one two five three six देखिए दोस्तों तो अब जब हम इसके बाद एंटर करेंगे तो गायब हो जाएगा क्यों क्योंकि दोस्तों हमने एक ही वैल्यू पुट करनी थी तो कंप्यूटर हमसे डिमांड कर रहा था कि आप एक इंटीजर की वैल्यू पुट कीजिए अब दोबारा से देख सकते हैं इसको रन अब देखिए दोस्तों अब भी ये हमसे डिमांड कर रहा है अब मैंने ये वैल्यू पुट किया है एंटर देन आउट अब सपोज मैं इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से अगर करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे एफ लिखूंगा F the value of A is equal to percentage D ठीक है दोस्तों अब दोस्तों हम इसको रन करके देख लेंगे एक बार इसको ये देखिए दोस्तों कोई एरर नहीं अब इसको रन करके देखते हैं दोस्तों इसमें क्या होगा कि हम कोई वैल्यू पुट करेंगे ए की सपोज एट तो देखिए दोस्तों value of A is eight ठीक है दोस्तों अब दोस्तों हम ये चाहते हैं कि इसमें दो वैल्यूज पुट करें देन हम यहाँ पे दो इंटीजर लेंगे ठीक है दोस्तों अब यहाँ पे हम लिखेंगे S C M F scanner percentage D comma and operator b अब यहां पे हम लिखेंगे दोस्तों suppose back slash N the value of B is equal to यहां पे कॉमा बी परसेंटेज डी तो यहाँ से हम ये इसको खत्म कर देंगे ठीक है दोस्तों इसको हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे उसको ऐसे ऐसे कर देंगे अब देखिए इसको दोस्तों हम एक बार रन करवा के देखते हैं देखिए दोस्तों कोई आ नहीं अब देखिए दोस्तों पहले मैं इसकी एंटर ए की वैल्यू एंटर करने वाला हूँ ये देखिए दोस्तों ए आठ बी की वैल्यू करने वाला हूँ सपोज फाइव अब the value of A is eight and the value of B is five ठीक है दोस्तों तो ये था दोस्तों अपना स्कैनर फंक्शन जो आउटपुट स्क्रीन पे हमने देखा अब दोस्तों हम एक और चीज कर सकते हैं इसको और अच्छा से बनाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे printf अब देखो अब printf का फंक्शन हम कितना अच्छा यूज करने जा रहे हैं please input the value of A and B अब देखते हैं दोस्तों क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि इसने एज इसने प्रिंट करवा देना प्रिंट एफ का फंक्शन का मतलब ये होता है कि एज इट इज प्रिंट करवाया था तो अब इसको रन करता है कोई एरर नहीं please input the value of A and B दोस्तों हम क्या करेंगे इनपुट ए और input B the value of A is equal to four the value of B is equal to seven ठीक है दोस्तों तो दोस्तों ये था आज का हमारा मेन चैप्टर जिसमें हमने दोनों किया इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शंस की दोस्तों इसको अगर आपको वीडियो को अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करना थैंक यू दोस्तों